Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Qui s'allie Qui s'allie Qui s'allie Bataille Bataille Bataille Bataille Ou na bataille Levez campé Levez campé Ou pas bataille pour chita You can't be fighting while you sit it down. Qui What time is it? Qui What time is it? L'éternel sous bataille. The Lord is battle ready. Papa me sous bataille. My father is ready for battle. Papa me sous bataille. My father is, fa is Moi-même sous bataille. I am battle ready. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Yes. La paix pour Javel. The peace of God be with you. Mes Bibles. This is my Bible. Mes feuilles blanches là. This is my Bible. Ligon écrit sur noir la donne. It's a white piece of paper and it has black scriptures written on it. Moi vinn faire le monde connaître ça. And I want the entire world to hear this. Ça bon Dieu qu'a fait. What God can do. Avec Bible là. With this Bible. national, international. Nationally or internationally. Tendez ça. Listen to this. Moi mené 10 combats. I have fought 10 battles. Avec ZAM. With weapons. Avec bandits. With, diff with, with different bandits or gangsters with, with weapons at hand. Nèg qui pas rien pour yo faire. Men who have nothing better to do. Heureusement mon bon papa. Oh good goodness of God that I have a good father. He has trained us very well. He has given us the techniques of the battle. He has taught us how to fight. Moi t'ai passé dans témoignage moi dans télévision sur télévision hein. My testimony was played on the television. N'était pas 8. I had discussed I had spoken of 8 of them. Moi deux batailles mener. And I have two more battles I have left. And those two you have not heard of yet. Les te fin témoigner. After I had testified here the C'était un jeudi. It was a Thursday night. 15 décembre. It was December the 10th. vendredi. On Friday. Moi un produit pour madame moi. I went to purchase something for my wife. Dans une marché qui est la capitale là. Um, in one of the supermarkets in, around the town. Les le chauffeur qui convient prendre marchandise pour moi. When I call upon the driver, he picks up um, the merchandise for me and he says the, the car had troubles. Moi j'ai ancien ami. I have an old friend. Qui reconnaît moi. Who knows me very well. Il était venu acheter tout. Oh, he came also to purchase. Les marchés dans l'église la colline Léogane. He goes to a church in Léogane. C'est l'église papa me passe Amel Lafleur. It is one of the church that my father moi, Pastor Amel leads. Moi oublié monsieur. I, although I forgot about him. Monsieur reconnaît moi. But he remembers me well. Monsieur fait connaissance avec moi. And he reminded me of who he was. Et puis nous on parlait. As we were talking. Et puis il devina un gros camion. He came with his truck. L'homme vient apprendre machine pas en panne. And when I learned that my truck was um, having troubles. Moi disposé quitter marchandise pas I was ready to leave my merchandise aside. Il me l'a porter pour moi. And he said that he would carry it. Moi dit me pas faire body. And I said I'm not going that route. M'a quitter dans magasin. Hein. I'm going to leave it right there in the warehouse. L'elle pour l'elle pour aller. And while he was leaving, disposé prendre libre dans main. I was ready to take a ride from him. Et puis euh, me faire grand oui. And he went through the main road. Comme je vais contre ancien marché tête bœuf là. And when I went through the old uh, marché. Je sentis me sous combat. And I felt that there was a battle coming. Et puis me mettais mettre sous combat. So therefore I was I put myself ready. I got myself ready. Là me venant rue d'en pas. And when I got to re, uh, the road of called uh, Appa, clap clap clap. And I heard a noise. Et puis ah. Et ça qui passe comme ça. And I said what's going on? Et puis moi continuer. And I continued on my path. Moi continuer. I continued on my path. Moi continuer. I continued. Moi continuer. And I continued on my path. Et puis là m'arrivé. And when I arrived. Et m'garder moi négocier chauffeur à vivre. And I noticed that um, the guys that were, that were there, they told the driver to turn around. Dit wow. And I said, Wow, Lord, I need a word from you. And I asked God for one word. I said, I asked God for a word. And when they were about to go down below um, and the driver said the, dri the car, the truck would not go that, it would not be able to go that path. And they said to stop right here. And there was a man that was with me. Et mettre ma des devant chauffeur. And the owner of the merchandise was right in front of the, uh, Moi, j'étais au milieu machine là. And petite fille moi qui était chita devant machine là tout. my daughter was sitting in the front seat. Je dis And said stop right here. Je dis bon bon mot. I said Lord give me a word. Ça me What am I to say? Le ciel descend un grand mot. Oh the heavens have sent forth a word unto me. Il dit, hmm, And, it says, la Trinity qui a la fleur. It says the Holy Trinity that's leading Pastor Amel La Fleur act on my behalf. Même quand elle me dit, bloquer tout cafou. And at that given time, I said, I block every crossroad. Tout en bas de l'homme bloqué. Oh, I, I block the crossroad. Dans les planètes, me bloqué. I block the crossroads, I block them. Bloquer toutes zam. I block every weapon. Pas qu'un zam cap tiré. No weapons could let loose any any any ammunition. Pas qu'un zam cap tiré. Oh, no weapons, no one can open air right now. Et puis me descend plap. And I came down. Et puis me garder moi et Zamian hein, dit Serviteur, nous dans combat. And I said, and I noticed my friend Dis pas occupé ou. Servant, we are in battle. Dis pas occupé ou. I said, don't worry. Dis le comme ça. And I said to him. La force est calme. He says, like the force. La bataille. It is calm. It is fighting for me. C'est un petit gens chaud. And he was getting hot. He was. C'est chaud. He was getting. La relève bon Dieu passer à Amel la fleur. He began to call upon the pastor Amel's um, God. Moi viens sur défense machine là. Turn around the car. Campé. And I stood up. Dis Seigneur confusion. And I said, I said Lord, sit confusion. confusion. Konfisyon. Konfisyon. Mwen negyo pale. Mwen teke valiz menon dom. Mwache sou negyo. Yo di sekte valiz sa e zam. Mwen di wim gen gwo zam. Mwen di gen gwo zam. Mwen gen bip mwen. Mwen gen bip mwen. Mwen maliz mwen. Kom gwo zam. Ki pa kom a ye zam ban wan. Yo gade mwen. Yo di mwen msap ye. Mwen mwen ye. kidnapper moi, je occuper. Mais je ne comprends pas. Je brigand pile. Moi, là, je vais virer machine. Je ne pas pas. je pas. Machine n'a pas viré. Vous avez quitté machine à virer. avec machine là. Bon Dieu vous me faire face à face. Et puis, nous font back sur E Il y a qui vient moi, dit ça passe, machine pas rouler. Je dis pas pour moi. C'est bon, 100 000 lié. Il dit l'éternel. Machine n'a pas débarqué. Seigneur. Moi, machine, ça pour un pile comme. Nous évaluons plus que 100 000 dollars. Nous dit le pape débarqué. Ma la priye akor Ma la priye Ma la priye Ma la priye mi siye chou, nou pa vezin per, mi ap sosi avèk machin lan, li pa dechaj, mi di l'Eternel, kamyon pa debakè, ma ap sosi avèl, ma ap sosi avèl, epi ma ap la prièr, ma l'sou negyo kounya, mi di mesye mpa ke poublem avè nou, sa vek jèm preke poublem, mwenye negyo, Moi, les yo. Je fais un encore. Mal la prière. Je retourne sur les yo encore. Je dis, monsieur, l'est arrivé. Pour nous bailler Jésus la vie, nous. L'est arrivé. Pour nous convertir. C'est bon, nous. Je dis, c'est Dieu qui possède nous. Les regardez Et Ils regardent Et puis, ils me font back. And I stood back once more. Même côté à mon camion tout neuf, And I noticed a brand new truck came forth. Et puis, moi, je fais ça. And it and they stopped the bus. Dit l'Éternel. And I said, Lord, Wabo machine là. You're gonna give me this truck. machine là. You're gonna give me my truck. Bon Dieu, pasteur Amel Lafleur. Hein. But the God of Pastor Amel. Attendez, l'autre dit bon Dieu, pasteur Amel Lafleur. Hein. Moi, tout le monde fâché. Vagabond fâché. Pasteur protestant fâché. Bon Dieu, pasteur Amel Lafleur. Donc c'est un lié. C'est un lié. Faut qu'on couvre si. Faut qu'on moun bouélé. You must have someone to call upon. Monsieur, gros, monsieur. C'est bon Dieu, pasteur Amel Lafleur. Dans ces temps À passer là même. Et puis, nous mené combat. We continue Dit Seigneur, machine n'a pas débarqué. I said, the truck Petite fille devant machine My daughter La ah, lui Elle She continues pas She's Et puis nous là. Et puis, autre moment, bah, la Confusion, met pied. Il a dit, chauffeur, mets le machine là. Allez. La paix, bon Dieu avec oui. Bon Dieu avec nous, oui. Ça va bah, jamais fait. That's, Pour un camion. For them to take a Oui, truck. Papa m di kon sa. Yon pa ka kidnap e ou. Yon pa ka kidnap ou moun devan ou. Fon de fon moun nan. Mache se la pa moun mwen. Fon de fon ni. Yon pa ka debake masin nan. Nan nan jesu. Nou sosi avek masin nan. Nou sosi avek masin nan. Ae moun de pasta men la fle ae. A kwa se la. A kwa se la. La paix, bon Dieu, avec vous. Peace of God be with you. Gon l'autre combat dans Matissan. amen. Uh, I led another battle in Matissan. Je saute pour un encore pour madame moi. And I just did, I went again for my wife. Nous avons pick-up. I had a pickup truck. Même t'es disposé passer dans le monde petit cajou en l'air. I was ready to go on the mountains. Chauffeur dit il va passer. And the driver says you'll not be able to go through here. J'étais avec petite fille là. I was with my daughter again. Petite fille moi. And this is a daughter pour moi en pile. She's very dear to me. passez en l'air, va passer en bas. À chauffer. Let's go up, let's go there. fait pour moi. oh, non m'a en bas. M'a passer en bas. 18 verset 30. Je me précipitais. It une Avec mon Dieu. Je franchis muraille m'a passé. L'homme arrivé dans the 7. And when I got to Matisse 7, quand l'eau a fort pile, chaque machine, toute oh machine a passé sur le bord gauche là. Et puis il me dit, chauffeur, qu'est-ce qu'on va faire là? Il dit, eh bien, attendons l'eau qui s'en fini. Mais en pile machine qui en santé, ils a passé sur le bord droite là dans l'eau. Moi, fait font coup de tête. M di ki sou blif, wap pase, di ma pase yon miyan, pase. Lè m wè nan dlo ha. Wap fase set la. Mashi nan eten nan dlo ha. Sa pat fasil. M di l'etennel. Bon soldat pou al met piè la tè. Wap blokè zan mizo. Wap blokè zan mdi la pli. Nan nou jesu pas sa men la flè. soldat va mettre pied à terre. Non, laisse ça. Moun pas descendre dans descendre. Tout le monde qui a passé, main en bouche. Oh, Parce qu'ils yo mouru Au nom de Jésus-Christ. Ils pas qu'on bah, bête capturer. Et puis nous fait 15 à 20 minutes. About 15 rien qui passé. Nothing happened. wow tout le monde m'a dit backup, il va me backup. I asked to help me. Gon dernier bus qui a passé. M'a dit backup. Il m'a dit 2000 good. Il dit ça va. Pour me sortir dans l'eau. Même côté là. Mon forêt qui a venu. Il dit la poussé. And he Dit, pas de problème. I said, please help me. Dit chauffeur monter machine là. I the back pour le La It's gonna start. The car is Aïe, aïe, aïe. M'a machine dans la vallée. La vallée de la mort. Je ne perds rien. Je roulette. Oh, because I'm not afraid. roulette combat, mais because roulette là, afraid oui. Mais roulette là. to non, bagaille. Roulette là. Il était conservé avec yo. Les moutons ont dans trou. pou leve mouton an e men lè sa mte sou lèk la mpa pe anyè e pi machin nan pay stat chofè a kontine ap pousse machin nan mwen kontine ap mache ap ye e men sa mèm diwi bon diè pastè amèl la kouvrim bon diè pastè amèl la kouvrim e sa mèm diwi bon diè pastè amèl la kouvrim e mèm ap mache La mwen ven nan 17, mwen te de mese wap goumen nan baz yo, mwen pale bie for, mwen pa kere, mwen pa chan bel piti film nan la ou yan, mwen pa pere, bom don bagay. Ou an la kaibounche? Lou kle lò se se lò dwat? Ou pak apè anyè? Ou e lou gò bou papapassoutè tout? Ou fyer? A, pap, am fyer de ou? A, am fyer de ou an bil? Lèm ou y ven an ven dwa? Gwè ekip nega zam goun yò la? Yo e lem? Sak pase la? Sak pase la? Fin gwen mwen? Mpo kipe yo? And I ignored them. Et m'a dit, papi. And my daughter says, Daddy. non I said, honey, don't listen. Là, moi, test sans frontière And when I uh, Et puis, j'ai nos amis, moi. I, ça fait là? Qui j'en fais là? Je dis, m'ta en machine. Il était dans l'eau. Et mon ami qui, alors mon monde, un bon samaritain qui poussait pour moi. Machine n'a pas start. M'a fait route la pied. Bon bon bagaille. Tout moto m'rêté. Pour le t'apprendre moi. Yo gaz. Yo pas prendre. Yo connais c'est tête moyen. Oh, nan moun pa manche nan lalimati san Si yo tu oh, yo nan la riyon Fwa ou negosye kadav la Si yo per pa bi negosye el Se chen kap manje ou Se koshon kap manje ou Ebyen m pase avek Jezim nan Avek wop ou toto mounje M pase Ebyen lem mrive Ebyen Non, Fontamara 27. And when I got to Fontamara and je nous jouons pick-up là pour compter Silène. And I noticed there was a pick-up truck. Nous jouons camion à camper. I noticed the truck. Was... Mais ça qui étonne. This is what stunned me. Mon connaissons camion a attendre cop non même. I know that the truck is waiting for me. Les échelle là. Mon arrivé devant porte chauffeur. And when I got to the driver, dit ça pour me faire, qui ça pour me faire? I said what do you want me to do? Il ne pas rien à faire. He said nothing you need to do. Pour me pas retirer. Oh. For me not to take you out. Dans pas ça. In the place you were. Femme t'a donné voix. ka pale nan zorey mwen pou l ka di m nan se e pa sa fom ta resire mwen ou te yon difigilte le pou m kite misye pou m travese la riyan m besi kamyon a monte m besi kamyon a deson Je ne pas Ça c'est merveille mon Dieu. Laissez-moi something. bagaille. L'homme côté papa passe à la fleur. Faut pas tout en feu. Oh, Faut pas tout en feu. Du feu oh, à gauche. Oh, du feu à droite. Du feu en l'air. Du à terre. Ou non mi-temps. Oh, you have to be Vous pas besoin Don't be afraid. La toute puissance divine. Oh, do not be afraid. L'y embrasser. Because he embraces you. For you to walk with him. La paix mondiale Peace of God be with you. La paix mondiale Peace of God be with Qui you. Qui s'allie? What time is it? Qui What time is it? Qui What time is it? Qui What time is it? Bataille. Battle. Battle pour pas esclave. Battle. Battle time. Bataille. Battle time. Super bataille. If you don't fight. bataille. you fight. vous pas bataille, esclave. If you don't fight, you will be a slave. La paix avec vous. The peace of God be with you. Eh, la fleur là. L'esprit de Dieu, le C'est travail qu'a fait. Oh, c'est merveille qu'a fait. The wonders of God is happening. Papa me My father said. Une bataille. My father had declared a battle. Proposition. Wheresoever you are, be in position. Bœuf pas gain droit habiller. Just know that um, ox should not be dressed. Gon womble ka fait. There is a battle. Côté mié dans zone province là. Where I am in the in the in the back country. Tendez ça oui. Listen to this. <laughs> Et puis, je prends disposition, moi. And I have, I have, I have taken my, my, my position. Moi dans condition D. Mpou kote mwen, mwen ta kondisyon de Mpou zan biskat mwen Kote mpou zan biskat lan Ma frapi Ma frapi m'a frappé. Nous bloquer en bas. nous bloquer en l'air. Nous bloquer fleuve. Nous bloquer rivière. Nous bloquer en bas la mer. Nous bloquer dans les, planètes. Nous dit diable pas descendre. Au nom de Jésus-Christ. Et puis nous relevons papa nous. Les ballons techniques de, de combat. Nous camper. Et nous nous montons la caille de Dieu. Dans la clinique, nous pouvons piquer. Nous fourrer des cornes bœuf là, des cornes bœuf là. Nous sauvage. Wap sauvage. Les wap faire défiler. Ils hein. fait périmètre là. Laissez-moi dire. Bœuf là, frappez mon Il frappe mon Aïe aïe bah, la la mêlée. By oh, bah, la mêlée. By la mêlée. Actuellement là, il oh, y a hospitalisés. Il y a are soin. Et tu es là. va le prêcher monsieur l'évangile. Dégâts faits. Oh, Tout le bagage écrasé. Non, non, Jésus. Qui s'allie? Qui s'allie? La bataille. La bataille. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Yes. Gloire à Dieu.